Buenos días, son las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana en Madrid. Estamos haciendo una acción directa no violenta en la sede de Repsol. Estamos protestando contra el ecocidio y genocidio de Repsol en, en Perú y el genocidio que está haciendo en todo el mundo. Son compañeras científicas, Elena, astrofísica, doctora en astrofísica, haciendo una protesta porque es una emergencia y en caso de emergencia hay que romper los, los cristales. Hacerlo, una acción de protesta. Estamos en la sede de Repsol. Repsol es la empresa más contaminante del Estado español y es responsable de multitud de atrocidades por todo el mundo.